O comediante antes de morrer disse algo importante pra mim e pra você. O comediante, o vigilante antes de morrer algo importante pra mim e pra você. Não vai dar em nada, você pode esquecer. É tudo uma piada, Adrian vai vencer. Não vai dar em nada, você pode esquecer. vai vencer A revolução não vai dar em nada A humanidade está no calabouço A revolução é tudo uma piada É tudo uma piada de mau gosto A revolução não vai dar em nada a humanidade está no calabouço. A revolução é tudo uma piada. É tudo uma piada de mau gosto. Em tempo utilitarista, utilizar a sua influência. Eles Supremo capitalista manipulará com excelência. Adrian, utilitarista, utilizará sua influência. Ele, supremo capitalista, manipulará com excelência. O comediante disse a verdade, mandou um recado pra toda aceite a realidade. Adrian saberá usar a boa maldade. O comediante disse a verdade. Mandou pecado pra toda a humanidade. É tudo uma piada, aceite a realidade. Adrian saberá usar a boa maldade.